Яа хатаа. Аа. Оо, diamond. Чичи залуусаа. Йоо, юу яцхан үзэгчтэй. За тэгээд э, EDX-тэй л байна. Өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ Minecraft Survival-ийн 2 дугаар хэсгийг үргэлжлүүлэх гэж байна. За тэгээ та бүхэн харж байгаачлан би ингээд юм гоё гэр хийсэн байна. Би тэгээ өмнөх дугаар дээр та бүхэнд гэр мэр хийгээд амар гоё болцсон байгаад уулзъя гэж та бүхэнд хэлсэн баг. Тэгээд юу ч гэсэн айгуу дажгүй болсон нэг хөөрхөн юм цэцэг мэцэгтэй тэгээд ингээд а ерөнхийдөө бол айгуу дажгүй энэ шалгалыг харалтаа. Тэгээ эндээ ингээд тэг ер нь бол гайгүй. Гэтэ яг явандаа бид нар угаасаа бүр амар явандаа бүгдээрээ ордон барина зүгээр амар амар. Гэтэ ер нь амар амар болно За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ юу хийх вэ гэхлээр diamond олох байгаа. Тэгээд diamond олоод тэгээд а diamond pickaxe аваад тэгээд тэгээд энэ хажуудаа obsidian амшаад хажуудаа nether-ийн хаалга нэ. Тэгээд яг уу cave niche болно л да. Гэтэ яг уу энд хийчүүлэг ингээд орж гарахад амар учраас тэх байгаа. За тэгээд юу ч гэсэн өнөөдрийн зорилго бол тийм байна. За тэгээд юу ч гэсэн айн замдаа гарахаас өмнө бүгдээрээ унтаад явцгаая. 2000 years later. За өглөө өдрийн мэд аа цаг өглөө байна. За бидэрт хангалттай хэрэгслүүд бүгд байна уу гэхлээр байна. Аа өөр авах юм баг байхгүй бах гэж бодож байна. За тэгээд юу ч гэсэн та бүхэн ямар нэгэн diamond олохын тулд аа хамгийн тэрэнд яг ямар кейв рүү орох нь ямар ч хамаагүй. Одоо жишээлбэл би одоо ингээл ямар ч хамаагүй ингээл нэг юм жижигхэн кейв ба штэ тий. Тэгэл орсон чи юуч байхгүй. Гэтэ та бүхэн яг энд юуч байхгүй гэж бодож байгаа бол буруу байна. Яг гэвэл энд энэ бол цаана маш том агуу байх боломжтой. За яагаад вэ гэх юм бол одоо та бүхэн харж байгаарай. За та та бүхэн одоо игээд эдний хамгийн одоо хамгийн ингээд баг байгаа тэр хэсгийг нь идэ харчих юм бол дээш болчих. Энэ ингээ хамгийн ингээд баг доогуур байгаа хэсэг нь. За тэгээд доогуур байгаа хэсгийнхаа ингээд болон руу ингээд шахаад тэгээд та бүхэн доошоо ухахоога. Йоо, сая юу гэсэн бэ? За Minecraft дээр Predator нэмэгдсэн гэдэг би өөртөө мэдсэнгүү. За үеч та харж байгааслаа хараа. Жохон ухаал cave ороод ирлээ та тэгээд ийм одоо энэ цаашаа хэр том кейв гэдгийг бид нар хийжээч мэдэхгүй. За тэгээ би бас та бүхэнд хэлсэнчлэн би өөрийнхөө инстаграмынхаа дагагчудаас сонгож байгаад нэг хүнтэй хамт бичлэг хийнэ гэж та бүхэн өмнөх бичлэгдэр сонссон байх. Тэгээд тийм учраас та бүхэн хэрвээ надтай тоглохыг хүсэж байвал миний инстаграмыг дагаарай. Тэгээд та бүхэн хөгжмийн сонирхолтой болвол миний хөгжмийн сувгийг дагаарай. Зомби байна. Яах юм өдрөө? Зайж гараа. Надаа ихтэй төлөвлөгөө байна. Би зүгээр л ингээ галаа ингээ тавиа авчи тэхгүй бол амар том агуу ингээд олчлоо. Зүгээр жохол юм доошоо ухсан чинь. Оо гэхдээ байж та энэ ч нөгөө нэг оо энэ ч нөгөө цаашаага явдгийг л үргэлжлэл юм биш үү? Оо. <laughs> За за гэтээ гэтээ гэтээ ийшээ үргэлжлэл байсан юм аа. Би үргэлжлэл байсан юм шүү дээ мэдээгүй. Гэхдээ мэдсэн ч юу юу вэ? Чи яаж яахт ямар харуулж ханддаг юм бэ. Одоо та та бүхэн одоо харьцлагачлан ингээд энд одоо нэг юм жижигхэн нэг юм одоо юу байна? Булан байна. Тэгээд энэ болон ч гэсэн маш том агуу байх боломжтой. Одоо та бүхэн бүгдээр шалгаж үцгээе те. Хилээвч. За, гэтээ энэ нэх амар том агуу шиг санагдахгүй л. Гэхдээ л аа та бүхэн F3 дараа таана явж байгаа гарах хэрэгтэй. X зэрэгцээгээ байн гарах хэрэгтэй. Бид нар одоогор 44 дээр явж гин гэхлээр чинь бид нар бол хаа байсан. Diamond дээр бол олох болоогүй. Энэ бол зүгээр л нэг дээд хэсгээр нь явж гин гэсэн үг. Нэр нь бол 10 12-оос 16-гийн хооронд л Diamond ер нь хамгийн илбэг байдаг. Оо юу вэ? Би яг нэг газар хориод байна. А за одоо тав харж байгааз ийшээ дахиад нэг болон байна. Энэ болог та бүхэн аа буруу бодсон байж магадгүй гэсэн үг. За тэгээд доошо бууж үзцгээе. За тав харж гинөө. Лава сосгцсон шүү. Тэгээ би болохоор 1 цаг 15 цаг дээр тоглож байгаа. За бүр яг энэ хайв нэг гарууд сосгодод байна шүү. Би тэр 1 цаг 16 удахгүй гарна гэсэн цуурхал бол яваад байгаа юм байна лээ тэгээд snapshot дээр нь харагдаж идэв. Хөө тэр харж ийн хараа. Ингээд easy money. Оо хараа. Алтаарлаа. За одоо бүгдээрээ 14 дээр явж гин. За одоо яг л аа Diamond-ны эд үедээр явж гин гэсэн бүгдээрээ. Гэтэ Minecraft-ийн шинэ апдейт дээр гол хамаагүй их болчихжээ. Өмнө нь бол гол бас ингэж амар харагддаг л байсан да. За тэнд аалз байна. Оо байж гараа Mineshaft олчлоо. Mineshaft аа Оо үнээрээ Майншафт руу ороод явчлаа. Оо яа яа юу та явчваа. Аа! Оо юу вэ? Тэр эдэртэй нэр аан маань үзэлсэж байна. Би бүр э, дандаа нөгөө спринт дээр гүйж явдаг явсаар хагаад бүр ингээд сурцсан чинь спринт дээр явхлаар бүр арай л хурдан дуусчихын тэхүү миний одоо цатгалан байдал Зээч зээшээ нэг тийм олигтой юм байхгүй юм шиг байна. Тэгэхээр эндээс гараад дахиад майн шафтуудаа вау тийм байна. За энэ юу вэ? Call за тэгээд одоо бүгдээрээ нэг галзуу олон хийж магадгүй юм да тий. <laughs> Тий тэрийг тий тэгж магадгүй гэл алт бас арай л их байна. Бүгдээр хэдэн 22 алт үе. Йоо арай арай. Халиу өгшөн diamond Diamond штэ, diamond зүгээр л diamond. Зүгээр л өг. Йоо арай арай. Ёо энэ дээгүр мээгүр ёо бүгдээрээ бараг зүгээр аа нөгөө нэг notch app хийчлээ тэхүү. За энэ даашаа уурч үзье. Хм. За тэр араа. Яа хатаа. Аа. Оо, diamond. Чи чи залуусаа. Yes. Yes! Би та бүд хэлсэн бах. Яалтчгүй diamond. За ингээд юу ч гэсэн diamond олчлоо. За аа гэтээ нэг diamond байдаг нь жоохон харамсалтай байна л да гэтээ яг. Одоо зүгээр шууд ender dragon руу явцгаая. <laughs> Зүгээр нэг diamond-тайгаа зүгээр шууд үенээр дахиад дахиад diamond байхгүй үү те арай арай. Дахиад ядаж нэг 3 diamond байсан бол бидний өнөөдрийн зорилго ингээд болчлоо шүү дээ. Ёо ёо. Хөө хөө хөө. Оо оо оо оо. Оняра би бинийгээ зодсон шүү дээ. Yes. Би та бүхэнд хэлсэнчлэн ингээд F3-ийнхаа C дээр тоо нэгсэх юм бол ингээд diamond юм уу эсвэл cave гарах магадлал ихсдэг гэж хэлсэн баг. Тэгээ одоо та бүхэн яг харах юм бол ингээд яа ингээд явж исэн чинь 300 гээл тэгэл ингээд явж исэн чинь дөрөрөрөө. Зя. Вау, энэ их амар олон diamond байна. Пүү. Вау. Хэдэн даймонд вэ? 5 даймонд, 6 даймонд болчлоо. За, бүгдээрээ даймонд даймонд sword явцгаая. Diamond sword гэнэ бид. Юу? Diamond pickaxe штэ ёо. За, хуцгаая. 어, 얘네도 잠시네. 음, 나 빨리 조심. 이거 잡혀. 야. 어? 잡아, 잡아, 되게 아, 되게 싫어. 去。 За нэтэр хаана хийх вэ? Мм. Хажууд тахлаар амар дуу чимээтэй гадаг төхлөхөр доош байгаа энэ тавьсан дээр юм байна да. Вау. За за тэгээд э, дараагийн анги дээр нээд рүүгээ орж байгаа. Гэтэ би яг нээдэр дээр яг юу юу апдейт хийсэн юу ч мэдэхгүй байгаа учраас бас сонирхолтой байна. За тэгээд аа дараагийн дугаар дээр нээдэрд уулзцай. Түр баяртай.